Bueno, pues mira, fallamos un paión, era una vara como esta, y íbamos atando y allá alrededor, atándolo. Y luego íbamos, agarramos una yuaca, las yuacas de las vacas, ya marchábamos los niños para pa ir para arriba al pueblo. Ya todos allí cantando e a facendo ruido e a antroxo minoxo que está metido nun goxo Pascua vendrá e a lo sacará e a, así hasta a hora a cenar despois veníamos a cenar e a faíamos las, las que eran las picatostas Faían unhas picatostas para cenar digo, antroixo, vamos para as picatostas ou farían os frixolos? Eh, era la pica, la, las picatostas. Las ¿eh? picatostas, ¿eh? Esas que fan de pan. Ya... Ese o más así... Entonces el, el payón agarrabais una vara... Sí, una vara, y ahí vamos atando y paya. Cuanto más grande, mejor, porque más, duraba más. ¿Tan alto como un paisano? Pues sí, como un paisano para arriba. Y dábase fuego. Y ese fuego por el pico. a las pues allí por el prado, venga, da ya, ya unos con otros dando voces. <laughs> ¿Ya salían de otros pueblos también? Sí, los de Yaureo y a los de Pando, los que habíamos aquí. Los de Pando subían para, para de arriba a la escuela, que está la escuela ahí está de arriba, Pando. Ya subían allí para los praos también. Y a los de Yaureu venían allí para ese prado que llamaban eh, la, la era segundo, era humayaban pan. Ya salían para allí, eh, claro, desde que víamoslos. también ya aprendiendo fuego a, a cotollas ya a los paiones, ya venga ruido. Ya esto era lo que falláis por antrocho. Por el día, el día antroxo.